Всем привет, это Кёнга. Сегодня для меня очень важный день, поэтому я хочу рассказать очень важную историю. А, я занимаюсь ютубом уже 6 лет. Это мое первое видео, без монтажа, просто вкладывала. Привет, это Кёнга. И я кореянка. 안녕하세요. Но, наверное, некоторые люди знают меня, потому что я участвовала в Олин-канал YouTube «Жизнь в Корее». И многие люди попросили меня делать видео, поэтому я вот так первый раз попробую. Даже я делаю ошибку, ошибаюсь. Понимаете, пожалуйста, не сбивайте меня. Вот так очень странно получилось, но через 6 лет у меня 800 тысяч подписчиков. Я родилась в очень маленьком городе, Чонджу называется. Вот это мое детство. Я раньше жила в Англии, у меня очень смешная прическа была, а, поэтому тогда я знала английский язык. Вот это моя мама, и это моя лучшая подружка Эйми. А, я закончила детский сад в Англии. Потом я вернулась в Корею, закончила начальную, среднюю, старшую школу в Корее, но каждые каникулы я проводила время на Филиппинах. Потом я взрослела и сдала ЕГЭ в Корее, и мне надо было выбирать факультет, что я буду изучать в университете. И я выбрала русский язык. Я хотела изучать французский язык или политики, потому что я хотела стать дипломатом. Но так как я уже знала английский язык и японский язык, хотела попробовать изучать очень сложный язык, русский язык, потому что все сказали, что русский язык нелегко изучать. Это мои лучшие подружки, мы вместе изучали русский язык, и через год мы вместе полетели в Узбекистан, потому что там тоже говорят по-русски. Мы там путешествовали и познакомились со студентами. Вот это Искан, сейчас он в Корее владеет рестораном. Мы вернулись в Корею и еще раз нам дали шанс изучать по обмену по Владивостоке. А, тогда была 9 сейчас 9 ПУ. Кто-то, наверное, Помните и знайте, это мои друзья, которые со мной во Владивостоке изучали русский язык. 17 человек из нашего университета полетели во Владивосток. Нам было просто хорошо, что мы вместе не разговаривали на русском языке, потому что все кореянки и корейцы. И вот такой неправильный русский язык мы написали и приклеили. А мне было просто весело, а я вообще не говорила по-русски и думала, что я делаю. Потом я вернулась в Корею и долго-долго думала и решила одной полететь в Уссурийск. Это рядом с Владивостоком, а, где-то час или два часа ехать. Там было очень мало южной корейцев, поэтому я могла подружиться с русскоязычными корейцами. А, кстати, рядом подружка это Инна. Мы очень хорошо подружились, поэтому я полетела в Уссурийск на ее свадьбу. И думала так. В России свадьба один раз в жизни хватит. У нас как максимум полчаса, а там целый день или два дня. Тогда я могла сдать второго уровня TOEFL, это тест русского языка. После Уссурийска я хотела посмотреть мир больше. Я была одна, но там жила и подружилась. Тогда я могу делать то же самое в другой стране. Тогда я спонсировала одну девочку из Замбии, из Африки. 10 лет и хотела повивать ее, потому что она каждый месяц отправила мне письмо. Но ну, тогда был вирус, эбола-вирус, из-за этого я поменяла направление и полетела в Кению. Это было самое счастливое и тяжелое время для меня. Я похудела 8 килограмм за месяц. Я там детям учила английскому языку, танец и показала, что в этом мире, какие люди и так далее. Кстати, они делают дом из какашки коровы. Когда какашка горячая, они вот так создают дом и внутри живут. Хотя я не могла кушать нормально там, мне было очень приятно. Я жила в Кении полгода, после этого путешествовала по Африке автостопом. Я вернулась в Корею, и из университета мне написали письмо, что я заняла первое место и еще дадут шанс учиться по обмену в Петербурге. Поэтому я собрала вещи и полетела в Петербург. Это был самый красивый город в моей жизни это моя общага, я там жила и подружилась со студентами из разных стран. А, мы все иностранцы, но разговаривали на русском языке, поэтому мой русский язык чуть-чуть лучше стал. Это моя подружка Стейси, мы познакомились в Эрмитаже, и потом мы начали жить вместе. Это мои друзья, которые вместе жили со мной в общаге и изучали русский язык вместе. И я обещала им, после окончания университета я буду побывать каждого из вас. Когда я училась в Петербурге, вдруг мой старший по учебе мне позвонил и спросил, скоро будет Олимпийские игры в Сочи, а ты можешь переводить на английском, на японском и на русском языке? Тогда я не так хорошо разговаривала на русском, поэтому каждый день спала три часа и училась. Поэтому полетела в Сочи, и там было очень много чего посмотреть, поэтому я тоже одна гуляла и посмотрела. И вдруг издалеку очень большие мужчины подошли ко мне и спросили, кто я. Кто вы? Кто вы? Кто вы? Да, кто вы? А кто ты? Я кореянка. Ближе, ближе. Давай, давай. Кореянка? Да. А ты из Кореи? Да, я из Южной Кореи. А, а из Северной есть кто-нибудь? Нет. Тебе лет? Мне 22 года. 22? Да. А следующая Олимпиада будет у вас зимняя? Да. А я не знала, кто они такие, но оказывается, они очень популярные. Но ну, я забыла, я не знала и вернулась в Корею. Я закончила университет и вспомнила о вещении с друзьями, которые я сделала в общаге. Поэтому решила путешествовать больше, чтобы встретиться с ними. Вот это моя сумка, 15 килограмм был, очень тяжелый. И сначала мы с мамой и с братом полетели в Турцию. Потом я <laughs> порвала билет обратно в Корею и одна полетела в Грецию. Потом на автобусе с автостопом путешествовала Хорватска, Венгрия, Булгария, Сербия, Босния, Чехия, Косове, Македония, Албания, Черногория. Тогда тоже было очень мало корейцев, которые путешествовали по Восточной Европе. Поэтому я просто спрашивала и подружилась с местными людьми и могла путешествовать очень хорошо. И почти большинство увидела моих друзей. Я вернулась в Корею обратно, но не знала, что дальше буду заниматься как я буду зарабатывать. Поэтому решила стать программистом. Поэтому я изучала программист, но ну, вдруг через Инстаграм мне пришел директ. Это Сергей Стиловин пригласил меня в Москву в радио «Маяк». Оказывается, он выложил видео со мной, и такие комментарии были. И я полетела в Москву. Блин, это было очень интересно. И я делала интервью в его программе «Радио Маяк». Я подарила ему самую острую лапшу и соджу. Так как лапша была слишком остра, он сразу выпил соджу. Это еще острее стали, поэтому он, наверное, болел чуть-чуть. <laughs> А, я сделала встречу в Москве а, с подписчиками. Я ждала и очень сильно переживала и думала так, если только три человека приедет увидеть меня, я буду слишком безумно рада. Я на это благодарю, хотя я приготовила подарок больше 20 штуки. И вот столько пришел со мной встретиться. Это была моя первая встреча в Москве. После этого я так чувствовала, из чужой страны, из другой страны. Я иностранка, но меня так обожают и ценят. Это так приятно и тепло. Я чувствовала любви. И я путешествовала поэтому по России очень много. Республика Тыва, Бурятия, Нижний Новгород, Москва, Петербург, Иркутск, а, Владивосток, Хабаровск, Владикавказ и так далее. Очень много городов путешествовала. Потом я узнала, что меня смотрят из Казахстана тоже. Казахская кухня такой вкус. Я в шоке, я тронула. Спасибо, казахские, что вы придумали такие барани. Почему я так странно говорю на русском? Я просто игронировала грамматику, как сейчас. И в Казахстане подписчики написали «Кёнга, устрой, пожалуйста, встречу». Поэтому я устроила встречу. А, я думаю, эти дети уже выросли. Я даже не знала, что кто-то придет вообще. Я думала, а, наверное, два человека или три человека придет смотреть меня. Вот оказывается, так столько много приехали а, со мной встретиться, поэтому я плакала. И я могла познакомиться с известных странах, с многими блогерами. А, Все равно я иностранка, а, мне было сложно а, что-то найти или делать, но они так тепло и хорошо помогли. Я думала, какие контент вам будет интересно. Оказывается, многие любили мой бьюти-контент, поэтому я а, чуть-чуть а, фокусировала. Еще я активно сделала видео о поддельной косметике. И после этого а, какая-то девочка написала мне, Женя, и мы работали через онлайн вместе три года. И наконец, в прошлом году мы встретились. Сейчас Женя и Динара мне помогают в магазине заказывать корейскую косметику. И вдруг какой-то вечеринке я познакомилась с парнем. Он вообще не, не знал, что такое YouTube, но он очень хорошо помог, поэтому он бросил работу и начал со мной работать. Вы мы работали вместе и любили вместе. А, как вы знаете, я вышла замуж. 나 박윤희 민경아는 오늘 세상에서 가장 소중한 서울을 평생의 반려자로 맞이합니다. 즐겁고 기쁜 순간들에 함께여서 행복했고 힘들고 지친 Мы сделали прямой эфир, и вы так много поздравили нас. помню, когда-то поздравила себя 10 тысяч подписчиков. Тогда э, никто не поздравил меня, кроме мамы и <laughs> моего брата младшего. Давайте все поздравляем. А сегодня... И стало 800 тысяч подписчиков на YouTube, поэтому мы заранее приготовили сюрприз. Мы еще на прошлой неделе заказали торт. сначала не хочет упаковывать, а просто заложил. Еще оригинального не придумали, вот тебе косметика. Ю с друзьями планировал вечеринку «Поздравить меня», но так как мы не знаем, в какой день будет ровно 800 тысяч подписчиков, поэтому, говорят, они четыре раза поменяли дату. Но у нас еще есть пару минут, пока Юн и Кёна не приехали, поэтому мы решили записать видео поздравления Кёне заранее. На русском? Русском. Хорошо. Um, Кюна, я тебя поздравляю с 800 тысяч подписчиков. Да, ну, желаю дойти до миллиона и дальше, дальше, дальше, дальше. Чукаю! 800 тысяч подписчиков — это большое число. А, мы поздравляем тебя от всей души с этим юбилейным числом. Да. Желаем счастья, здоровья, <laughs> больше подписчиков больше денег. В общем, всегда удачи и успехов в твоих новых проектах. Я начала вести канал, когда мне было 23 года, а сейчас уже 800 тысяч подписчиков. Я каждый раз, когда читаю комментарии, и э, мне очень приятно, и хочу больше стараться, и буду стараться. А, продолжайте, пожалуйста, наблюдать меня и поддерживайте. Я тоже вас буду обожать, уважать и поддерживать. люблю, 사랑해요, 감사합니다.